Здравствуйте! Вас приветствует интернет-магазин карнавальных костюмов grandstar.ru Сегодня мы рассмотрим с вами карнавальный костюм для детей, костюм Спайдермена, то есть Человек-паука. Вот так вот выглядит в запечатанном виде. Данная моделька у нас китайская. Вот так вот это выглядит, так вот он выглядит на фотографии. Давайте посмотрим, как выглядит сам костюм. Распечатаем его и рассмотрим. комплект у нас входит вот такой вот головной убор с прорезями для глаз. Так вот это выглядит в форме шапочки и завязывается на завязочке. Вот головной убор красный. Материал тоненький, текстиль тонкий. В комплект входит у нас штанишки, вот такие штаны, а по поясу они идут на резинке, синие и внизу у нас красные, переплетенные, как паутина. Такие вот штанишки. И также в комплект у нас входит кофточка. Вот такая вот красно-синяя кофточка. Здесь с паучком у нас идет. Материал такой, ну, довольно тянущийся, но тонкий. Вот здесь вот так вот выглядят строчечки. Вот полностью комплект, то есть штанишки, кофточка и маска Человека-паука. Если вам понравился данный костюм, вы можете заказать его на сайте glanstark.ru